Здравствуйте, с вами Darkman, и сегодня мы продолжаем снимать сезон «Тыквенный пирог». Это уже третья часть. Ну да ладно, продолжим. Без съемок я уже успел найти, ну не найти, а так наткнуться случайно на железо и добыл вот 5 железной руды. Целых 5 железной руды. Поэтому мы сейчас сможем сделать кирку и меч убил одного паучка, еще убивал коровок. Что я еще сделал? А, и, конечно же, я нашел овечек и сделал себе кроватку. Это, это просто круто. Ну и плюсом мы в той части поставили на переплавку стекла. И вот они. Я уже их поставил. Шерсть у тут осталась. Кожа. Сейчас мы даже сделаем штаники. Да, штаники. Или все-таки шлем, да. Шапочку мы сделаем, шапку. Ну, шлем, шапку. В общем, без разницы, как это будем называть. А, верстачок нам нужен. Так. А, земля нам вообще не нужна. И кроватку. Кроватку надо куда-то сюда запихнуть. Вот примерно так вот, да. все, все переплавилось и вернем сюда. Еще. Так, ага, у нас еще есть сырая говядина. Это очень хорошо. Так. Нет. Сперва мы сделаем себе меч. Железный меч, это очень круто. Ну и, естественно, железную кирку. Вот. У нас есть железная кирка теперь. Это очень это просто классно. Это, это, это вообще, это капец. <laughs> Ну, и, конечно же, я установил все-таки мод, как я и обещал, занят минимап. Теперь мы можем идти на поиски шахты, поэтому сейчас мы прямо и отправимся. Я же обещал. В той серии произошел как бы, ну, облом, как я <laughs> его назвал. Ну да ладно. А нашли мы железо, я вам даже сейчас покажу. Точнее, я нашел железо. Где-то вот здесь вот, по-моему. Я открыл себе ямку. Ну, короче, вот где-то здесь я себе ямку рыл. По-моему, далеко вообще, короче. Ямку себе открыл. О, тростничок, тростничок. Наверное, в скором времени мы переедем будет переезд в ближайших сериях. Потому что мне уже... Оп, крипер. Крипер. Крипер. Найти сюда. Тесен... А! Он взорвался. Он взорвался. Вот этот поворот. Не ожидал. Я думал, он не взорвется. О, деревце. Можно собрать. Халявное. И вот и здесь же мы нашли овечек, и вот они опять тут, и их можно убить. Чтобы у нас была шорстка. Шорстка нам очень нужна. Не знаю для чего. <gasps> железка! Железка, железка, железка. <gasps> Чуть не упал. Как так-то? Я настолько неаккуратный, что ли? Паук, ты вообще не вовремя. Ты все равно умер. Откуда он взялся, не пойму. И вот у нас уже сколько, сколько у нас? Восемь железа, восемь, восемь. Сейчас еще. <gasps> Шахта! Это шахта! Да, дорогие друзья, это она. Ой. Ой. Ой. Да, это шахта. Это шахта. Как же это все-таки хорошо, то что мы нашли шахту. Это настолько прямо хорошо, просто вообще очень хорошо, вот как. Просто капец-капец как хорошо, так то есть ничего нам пока не нужно. Что нам надо? А, булыжник. Нам пригодится. Так, здесь надо аккуратнее быть. И закрыть вот этот источник воды, потому что он нам совсем не нужен. Ага. Ага. О, <gasps> уголь. Уголь. Так, ладно. Уголь это не так хорошо. Ну, это хорошо, это очень даже хорошо. Но все равно не так, как железо, например. Вы со мной согласны? Надеюсь. И здесь же мы добудем песочек. Да, шахта маленькая, конечно. Ну, ладно. Хоть какая-то. И угля что-то мало. Ну, пофигу. Все равно добыть его надо. Да. Ну сейчас я уже там разобрался на YouTube. Теперь серии будут длиться минут по 20, по 25. Все-таки я не хочу снимать по полчаса, потому что времени у меня и так немного вот на съемке. Поэтому оба, оба на, оба на. Да, это шахта. <gasps> это скелет. И это скелет. Это скелет. Его надо убить. Его надо убить. Как? Как? Что он такой меткий? Что он такой меткий? Сдохни, скелетонище, сдохни. Фу, я, я смог его убить, слушайте. У меня жизнь то вообще с Гулькин. Можно так сказать. И это такая бы... Ничего себе шахта. Ничего себе! Так, поставим метку. Добудем железо. Да. Железо нам пригодится. Пожалуй, здесь вот мы поставим сундучок и верстак. Потому что не хочу я потерять все мне нужные вещи. Тоже железо. Если умру вдруг, вдруг я умру. А. Здесь надо создать улице темнеет, темнеет на улице. Да. Ну ладно. кроватка. Типа, а, нет, зачем нам кроватка? Вот, поставим лучше здесь вот. Смещение. большая шахта большая. Там даже крепер есть. Очень даже большая шахта. А, и, э, и уголек есть. А, там даже уже лава. Интересно. Интересно, интересно. Так. Извините, сейчас я на секундочку прервусь. И вот я вернулся, и на меня уже напал зомби. Почему так быстро? Это что было? Чё, почему я его не могу ударить? Почему он не идет мне? А вот. На, получай, гребаный зомби. Дела плачь? Нет, спасибо. Я... Еще один. Я же забыл с обновлением 1.6.1, даже с того обновления, зомби зовут друг друга на помощь. То есть, если ты убиваешь одного зомби, приходит еще один. И это очень плохо, потому что в Майнкрафт становится все сложнее и сложнее. Вот, видите, и мобы спавнятся пачками. Вот сейчас, видели, два крипера. И еще плюсом два зомби были. Ну, были. В общем. Давай, взрывайся, гребаный крипер. Взрывайся. Мне тебя не жалко. Все, ты и так так умрешь. Ну, порох. Да. О! Крипера надо выманить и этого. Ну давай, иди сюда. Иди сюда, я тебя забью. На. <gasps> Он взорвался. Он взорвался, дорогие друзья. Он взорвался. Да. Не ожидал я, что он взорвется. Ну, а мне от этого не хуже. Пусть взрывается, сколько ему влезет. Меня-то он что там, почти не ранил. Ну, пусть. <gasps> Оба! Вот э, это доказательство того, что мобы спавнятся все-таки пачками, и поэтому. Да, все намного сложнее, чем думали. Давай, гребаный крипер, взорвись. <gasps> блин! Блин, блинский! Что делать? Что делать? Что делать? Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! На, гребаный скелет, получай! Фуф! Одно се... Крипер! Крипер! Фух, одно сердечко, одно. Надо уходить из этой шахты. Нет, я не хочу здесь, я не хочу здесь находиться. А, мне страшно. У нас еще и жизни не регенится, это очень плохо. Да. Надо покушать. Вот это вообще, это просто, как говорится, эпик. Эпично это все. Это просто, это просто, это капец. Никто такого не ожидал. То, что я вот так вот свалюсь и все-таки выживу с одним-то сердечком, с одним. Одно сердечко, это же так мало. Это же так мало. Да. Да. Да. да. О, железка. Сейчас мы это будем, Теперь добудем все-таки железка. Потому что нам железка нужна железо. И у тебя уголек мы тоже добудем, ты нам тоже в принципе нужен. Ну, в принципе, тебя и так много, ну ладно. Ты не будешь как бы лишним. Блин, не трубил. Точнее, не докопал или не знаю, вот, э, наверное, в следующей серии... О, скелет! Скелет в железных доспехах! Это он, это он. Слушайте, его будет э, намного сложнее убить, я вам скажу. Это просто, да. И нам выпали железные ботиночки. В принципе, мы их наденем, брони-то все равно станет хоть чуть-чуть, но побольше. Самое плохое то, что почему-то мобы начинают спавниться здесь, а мне этого не надо. Затем здесь все получше. Я не хочу, чтобы здесь спавнились мобы. Так, ага, здесь только остался. С каменной киркой я не хочу сточить железную. Стачивать пока. Поэтому мы пока будем добывать все камень. Так, интересно мне. Если вот там вон кто-нибудь. Какие-нибудь мобы. Там есть лава, это однозначно хотя сейчас 50 уровень идут. Оп, зомби. Вот смотрите, я сейчас убью этого зомби, и к нему на помощь придет другой. Вот я вам это гарантирую, это, наверное, 95%. Вот я уйду туда. Вот, да. Приду обратно, и 95% то, что появится все-таки еще один зомби. А нет. Странно, не появился. Так. ну в тот-то раз появился. Значит, все-таки. Ну, Лава, ну что ж ты ничего не освещаешь? Не, за тебя все приходится освещать. Ага, там пещерка и тут. Они, кстати, достаточно большие, я вам скажу. Но ну, сначала я хочу здесь железо добыть. Так вот. Стоп, там еще одно еще. Все. Вон там еще железка. Ну ладно, я за ним уже не полез. Ага. Ага. Ага. и все. Такая маленькая. Даже угля здесь даже нет. Я сюда добирался ведь. А не просто так. Как-то вот. Оп. Оп. Так, оп. А может нам еще. А, нет, я не пойду. Там алмазов не может быть, потому что уровень не не, не генерируется на уровне, на котором мы находимся по-моему. они А, скелетонище. Мы убьем это скелетонище. И, ну иди, давай, давай, давай, давай. На! О, как быстро. скажу, ожидал более такие шахты, чтобы прям вообще были хорошие, такие большие. А вот и нифига, они маленькие, совсем маленькие. Так, сейчас мы тут все добудем. Железные кирпи, потому что нам нужно. скоро надо идти обратно. Да, да нет, не буду я это буду добывать уголь, блин, так важен. Мне бы сейчас железка накопать побольше. Все, что там железо. Так, больше нигде нету. А, это еще одна шахта, да? Что же это свалился? Так. Железка. Не зря я сюда пошел. Не зря. Не зря. Хотя, хоть и одно железка. Стоп хоть одна железка, но все же это тоже хорошо. Так, теперь мы пойдем обратно. Оба. Оба-на. Видели, как заспавнился зомби? В это... Оба! Видели, видели, видели, как они пачка... пачками, просто пачками. Надо, ну, это вообще это тупо. Так. Нельзя, чтобы нас зомби ударил. А, вот теперь можно. То мы тоже загоримся. Ну, это естественно все. Оба, видели? Видели они, как спавнятся? Видели? Вы это видите? Хотя там от славы должен свет исходить, но почему-то он не исходит. И это очень странно. Ну, зомби какой-то странный вообще. Э, вроде как хочет со мной подраться, но не дерется. Не дерется, не рискует со мной это. Со мной это не рискует. Так, Здесь, здесь опять не будет пачки криперов. Оба, оба, паук, паучище. Еще кто-то, так... Что ж вас тут так... Так прямо... Вообще... Да. Да. Скелет. Да блин. Куда? Блин. Вот... Что мне не нравится, а? То, что это вот так вот тупо, ну... Да, моя кровать попала, пропала, а толку-то? Ну, пропала, ну и пропала. Так, надо идти домой. Тут, зомби, криперы. Бесит меня то, что днем зомби в дождь не горят. Это, ну, по сути, они бы и не должны гореть, ну, из-за того, что дождь. Но это все равно, это ведь день, а зомби днем не живут не должны жить. Зомби днем. А за мной бежит крипер. Ну да ладно, все, ничего, он все равно не успеет. Это... А, нет, это ночь. Странно. А почему же тогда... Вот то же самое. Так, такое же небо, как и ночью, получается. А, вот сейчас вроде посветлело. Да, посветлело. М, там крипер где-то ходит. А, вон он стоит, ну ладно. Да, вот сейчас все нормально. Ну и я скажу, у нас ничего нету почти. Стейки только есть. Потому что мы все положили в сундук. Точнее, не все, а так, небольшую часть. Придется нам сейчас бежать, да. Шахты, оп, крипер. Нет, уйди, крипер. Ты мне совсем не сдался. Крипер, крипер, тупой крипер. Тупой крипер, тупой крипер. Чего не выиграл? А, вот. В принципе, мы и должны были умереть, как без этого все летсплейщики своих сезонах. Хоть раз-то он ну, умирает Что поделать? Потому что это... Особенно после обновления это хардкор. Потому что мобы спавнятся пачками, я еще раз <laughs> повторяю. И это просто, это просто капец. знаю, идти ли мне туда без меча, да без всего. Так, ладно, сейчас я съем стейк и пойду так. Если что, в рукопашку разберусь, надеюсь. О, <gasps> не, там два скелетона. Там два скелетона, они... Я не хочу с ними. Ну ладно, у меня есть железка. На всякий случай. Что у меня еще есть? Больше у меня ничего и нету. А как же нам теперь выбираться? Ой, блин, блин, блинский скелетон, ты что? Ты хочешь меня убить? Ты мне вред причинить хочешь? О, ну так. Все, он меня не достанет. Он мне зло хочет причинить, я вам скажу. Так, тут же делаю на всякий случай. Скелет. Филет. Я знаю, что ты там. Стоп. А где же он? А! О, снайпер. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп. Лошара. Ну иди сюда. Ну, что вот не делать, а? О, да. Это выход, это выход. вообще копайся. Ну вот бы он меня не ударил, не успел. Не успеет, не успеет. А! Есть. И вот так благополучно мы возвращаемся на волю. Но скелетон пусть думает, что мы еще там, что ли. Или где он? А, нет, он нас знает, где мы. Ну ладно. Надо сейчас пожалуйста. <gasps> У меня же и броня пропала, да. Это очень плохо. Тогда придется делать железный меч, железную кирку. А на броню у меня уже и не останется. Это плохо. Да, это плохо. Сами понимаете, как это плохо. То, что у меня так мало железа. Ну ладно, ладно. Сейчас мы доберемся до дома. Оп. Так. Угу. Что нам надо? Что нам надо? Ага. <gasps> У нас и угля-то нету. Да. А это... Это... Да. Это настолько плохо, что нам придется рубить деревья. Настолько это плохо. Ну ладно. Да, трикапитейтер я еще не установил. Ну, скорее всего, в следующей серии я его установлю. Да, в следующей. Хотя, не факт. Я не очень слежу за модами и не знаю, когда они выходят. Может, трикапитейтер вышел, может, еще нет. По-моему, еще позавчера его не было на 1.6.2. Ну, скорее всего, появился, конечно. Мне, в принципе, и так несложно порубить. Так, это еще срубим. Так, в этом сезоне я, наверное, попробую найти лошадь. Кстати, вот я не, не понимаю, где вот ее искать. Если кто-то знает, пожалуйста, напишите в комментарии. Потому что просто вот сколько я играю, я еще до этого просто без съемок играл, да. И ни одной лошади, ни одной, вообще, вообще нету лошадей. Я вам скажу, то что, ну просто, это очень плохо. вроде все. Так, в шахту мы не пойдем с деревянной киркой. Хм. Кстати, у каменного топора такой же дамаг, как у деревянного меча. Вот это да, это жесть. Это просто жесть. Жесть и еще раз жесть. О, забыл забрать. А, ну все, что надо сделать. Вот, взять отсюда малец. Так, вот так Оп. 8 палочек с одного бревна. еще один не успеть, все равно так. Древесный уголь мы ставим, так вот, пусть плавится. Так, что еще нам нужно? Что еще? Так, ладно, пойдем мы все-таки в шахту. Идем в шахту. И, может быть, мы что-нибудь найдем. <gasps> У нас факелов нету. У нас факелов нету. Ну ладно, как-нибудь решим вот эту проблему. То, что факелов нет у нас. Так, ну... Все-таки я решу на этом серию закончить. С вами был Darkman. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.